Τι γνωρίζεις για τη διατλαντική εμπορική και επενδυτική συνεργασία γνωστική ω TTIP? Το 2013 η Ευρώπη και η Αμερική ξεκίνησαν να μελετούν το ενδεχόμενο κατάργηση των οικονομικών δασμών, αυτών που εμπεριέχονται σε κάθε εμπορική και οικονομική συναλλαγή μεταξύ των δύο υπήρων. Το 2015 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κάθε διαπραγμάτευση, το 2016 θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο προ έγκριση και ένα έτο αργότερα θα ξεκινήσει η εφαρμογή τη. Όλε οι υπηρεσίε ανταλλαγή αγαθών θα εμπεριέχονται στην ελόγου συμφωνία θεωρείται ότι οι δύο οικονομίες θα φτάσουν τα συνολικά ωφέλη των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκαστη. Αυτά τουλάχιστον μας λένε. Οι διαδικασίες γίνονται σε πλήρη αδιαφάνεια και κλεισμένων των θυρών. Όχι μόνο για τους πολίτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τους ίδιους ευρωβουλευτές που θα κληθούν να ψηφίσουν ένα σχέδιο χωρίς ουσιαστική ενημέρωση. Πρόσφατα διέρευσαν κάποιες πληροφορίες για την TTIP. Τι έγινε γνωστό? Μαντέψτε. Η TTIP θα είναι ισχυρότερη από τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα δικαιώματα των πολιτών της. Ουσιαστικά προστατεύει τα συμφέροντα των εταιριών και των μονοπωλίων. Τα ωφέλη που αναφέρθηκαν για τις δύο οικονομίες υπολογίζονται με το πιο ευνοϊκό σενάριο, το οποίο φτάνει το 2027 δηλαδή 10 χρόνια μετά από τη λειτουργία της συμφωνίας. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, η πατέντε, κυριαρχούν σε κάθε πτυχή τη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, καταργείται ουσιαστικά η έννοια τη αγορά και του ελεύθερου εμπορίου. Δύο ευρωβουλευτέ του κόμματο Πειρατών Σουηδία το 2012 ανέδειξαν και απέτρεψαν το σχέδιο άκτα προστατεύοντα τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών. Έτσι και τώρα θα αποτρέψουμε το σχέδιο TTIP που καταστρέφει τα πολιτικά μα δικαιώματα.